2011. A digitális technika virágkora. Egy fiatal univerzum, ahol a matematika új művészeti ágakat generál. Egy kor, melynek művészei hihetetlen módszerekkel feszegetik saját szellemük és a számítástechnika határait. Megláttuk és így eladottuk az agyunkat, hogy úristen, ezt meg lehetett ebben a programban csinálni. Olyanokat láttunk a képernyőn, amit, amit azt mondtuk, hogy ezt nem lehet megcsinálni. A lényeg az, hogy, hogy egy olyan produktumot prezentálja a végén, amitől összefossák magukat az emberek. Egy szubkultúra, ahol az amatőrök is lehetnek profik. A legnevezetesebb c egy zeneszerkesztőt megírta az egyébként postásról. És a profikat sem a világsiker vagy a pénz hajtja. Egy ilyen demónak a zenét valamilyen módon, ami komerciális módon felfuttatni, ez, ez valahogy távol áll az egésznek a filozófiájától. Egy művészeti ág, ahol aktív közösség nélkül az alkotás is elhalna. If uh, people stop making parties, the will die. Egy különös világ paradoxon, hogy a számítástechnika robbanásszerű fejlődése hozta létre, de a fejlődés megállíthatatlan tempója rejti is el előnyük. Most hát mindenki használja ezeket, ezért manapság ez annyira nem el. Ez a kifejezés, hogy demoszín halott, ez az utóbbi 30 évben mindig elhangzik. Egy szubkultúra, melynek saját természete akadályozza meg, hogy kilépjen az undergroundból. Viszonylag komoly technikai alapokon nyugvó, művészeti, számítógépes, underground, ingyenes valami, csodálkozol, hogy nem népszerű? Hallottam már ezt a kifejezést, az ilyen digitális graffiti a nincs állami támogatásra, nem számítunk kultúrának, nem számítunk művészetnek. Végignézel egy 5 perces videót, leesik az állat, hogy milyen jó volt, és a végig kiderült, hogy igazából ez egy nem tízezerszer ráfér egy DVD-re, CD-re. Itthon alig ismert magyar alkotók, akik a világ legjobbjai közé tartoznak. Autentikus arcot akartak, és egy magyar srácot kivittek USA-ba angolul beszélni. A legelső nézünkkel elvastuk őket a picsába. Four complete demo parts in one 64K intro, which was astounding. Már pedig jön az a kis magyar csapat, aki fogja és szájba pakolja a komplet mezőjét. Vakondok 2. Demo Scene. Az algoritmusok művészete. Bemutató 2011. november 17-én a Dürerkertben.